मौसम बदले पृथक सुहाग चक्र चले जई छरी टूट मेरा बादल पारी गगन उघारे बादल पारी गगन उघारे कांति फिजाई रवि शशि आए कांति भिजाए रवि शशि आए धीर न ठंडा अधिक न धूप मेघन बरसा पवन हल्का सुंदर माला हरित रचाई सुंदर माला हरित रचाई आसन बांधे प्रकृति जमाई आसन बांधे प्रकृति जमाई जंगल झाड़ी लर लर कुदने बाल्य अवस्था विगत भूले का याद दिलाए बर बर झारे याद दिलाए बर झारे दृश्यहरूले नयन रसाए दृश्यहरूले नयन रसाए फेरिन थाले पतझर पत्र झार पलाए जगर किनार फेरिन थाले अब लहराले फेरिन थाले अब लहराले वृक्षहरू तन कपडाले वृक्षहरू तन कपडाले देखिन थाल्यो सब हरियाली लेख पठाऊ सभी नया चिट्ठी को किल लाए भनन बसंत को किल लाए भनन बसंत राग सुनाओ कुहु कुहु गाओ राग सुनाओ कुहु कुहु गाओ कंठ सुनो लो मधुर प्याला भोग लगाओ तप तप च्वाऊ कोकिल लाए भनन बसंत कोकिल लाए भनन बसंत जान न भन्नु भरसक अंत जानन भन्नु भरसक अंत